Hey du, suchst eine Lehrstelle? Sehr gut. Aber bevor du dich auf eine äh, Lehrstelle beim Volk bewirbst, haben wir noch ein paar Tipps für dich. Kennst du deine Stärken? Informiere dich über verschiedene Prüfe, damit du sie miteinander kannst vergleichen kannst. Hast du Interesse an Abwechslung und Verantwortung? An Verkaufen und Beraten? Informiere dich über Volk auf unserer Homepage volk oder justi.ch. Wenn dich der Volk interessiert, informier dich auch, was für Anforderungen der Prof stellt. Mach dich schlau, was für Bewerbungsunterlagen von uns verlangt werden. Melde doch in deiner Verkaufsstelle und frag persönlich nach deinen Möglichkeiten an. Hast du dich gut informiert und du bist der Meinung, dass der Volk zu dir passt? Perfekt, dann bewerb dich doch bei uns. Wir zeigen dir gerne wie. Geh auf justi.ch Wähl dir Lehrstelle aus, wo du dich gerne bewerben Gib alle deine persönlichen Daten fehlerfrei ein und tu deine Unterlagen vom PC ins Bewerbungstool laden. Bei den Bewerbungsunterlagen ist folgendes wichtig. Schreib uns, warum du der richtige Kandidat für uns bist. Nimm keine Standardbewerbung. Für die Bewerbung darfst du ein besten professionelles Foto machen. Alle Oberstufenzeugnisse müssen vollständig und in der richtigen Reihenfolge aufgeladen sein. Die Rückseite nicht vergessen. Wenn du noch mehr Dokumente hast, wie zum Beispiel Titelblatt, Bewertungen, Sprachdiplom oder Prüfchecks, darfst du natürlich auch laden. Während deiner Schnupperlehre machst du allenfalls noch einen Justi-Prüfcheck. Du hast nicht alle Dokumente beieinander oder musst deine Arbeit unterbrechen. Kein Problem. Du kannst einfach speichern und jederzeit daran weiterarbeiten. Übrigens, du kannst eine Bewerbung über das Tool einer Person deiner Wahl zum Korrigieren verschicken. Fertig? Den klick auf Abschicken. Du kannst eine Bewerbung vor Ort abgeben.